あそうだ名前決めろよ名前ビリビリではないのですか違うよお前の猫だろお前が好きな名前をつけるのサカの犬あこの黒猫には犬とサカを命名します猫なのに犬 <laughs> いやあのなもっと真面目にならないか もう少し威厳があるっていうかでは徳川家康と美坂は再考します偉すぎだろならシュレディンガーとふざけんな物の例えとはいえ毒ガス吹き出す箱の中に猫を突っ込む話を引きとして語る博士が猫好きなわけねえだろではひとまず保留とします保留ですなんか結局 保留って名前になるパターンだよなそれ。